Добрый день! Сегодня хотел поговорить с вами про настройку шаблонов печати в Torxsoft. Это можно сделать с помощью встроенного редактора отчетов Fast Report. Это удобный и быстрый инструмент, позволяющий тонко настроить любой печатающийся в программе документ, будь то чек, этикетка, отчет или анкета клиента. И обратите внимание, что в этом уроке мы не будем рассматривать, как настроить что-то конкретное. Наша цель разобраться в том, по какому принципу настраивается любой шаблон и как работать с редактором. Видео получилось достаточно объемным, так что если вас интересуют какие-то конкретные моменты, вы можете перейти сразу к интересующей вас теме по тайм-кодам в описании видео на YouTube. Итак, давайте посмотрим на Fast Report поближе. Попасть в него можно из разных мест, в зависимости от того, что вам нужно настроить. Во-первых, если нужно настроить чек, то переходим в настройки, параметры чек и нажимаем настроить. Если настраиваем этикетку, настройки, настройка печати бирок. Если любой другой шаблон, то настройки, настройка шаблонов печати. Сейчас рассмотрим настройку на примере чека. Перед нами открывается графический редактор. Давайте посмотрим по порядку на панели и рассмотрим самые важные и полезные функции редактора. В самом верху у нас главное меню. В разделе «Файл» помимо стандартных «Открыть», «Сохранить» и тому подобного есть пункт «Просмотр», в котором можно посмотреть, как будет выглядеть шаблон с реальными данными. И пункт настройки страницы, в котором можно изменить размер шаблона и некоторые параметры его верстки. В разделе «Правка» все более или менее стандартно. Отсюда можно вырезать или копировать выделенный элемент, отменить действие и тому подобное. В разделе «Отчет» есть раздел «Данные», в котором можно выбрать или убрать некоторые предустановленные разработчиками наборы переменных. Как правило, для стандартных шаблонов торксов здесь уже выбрано все, что нужно и ничего добавлять или убирать не надо. Следующий пункт, переменные, мы рассмотрим немного позже. В разделе «Стили» можно настроить шаблон стиля, для того, чтобы в дальнейшем не нужно было заново настраивать стиль надписей для каждого шаблона. Например, если у вас есть фирменный шрифт, который используется на определенном фоне, вы можете настроить единый стиль и просто выбирать его для всех последующих шаблонов. Делается это примерно так. Последний раздел – настройки. В нем можно сделать некоторые настройки шаблона, такие как параметры печати, его описание и тому подобное. Не будем углубляться, так как этот раздел редко используется. Следующий раздел меню – вид. Во-первых, здесь можно отключить или включить панели редактора. Если у вас пропала какая-то из панелей, включается она здесь. Ниже можно включить или отключить выносные линии и линейку. Выносные линии и линейка нужны для того, чтобы расположить объекты на одном уровне. Например, если нужно поставить объекты ровно в один вертикальный столбец, мы можем вытянуть выносную линию на шаблон, потянув левой кнопкой мыши за линейку, и поставить элементы по ней. После этого можно ее убрать. Также, если вы поставили на шаблон много выносных линий, все их можно удалить, нажав «Вид», «Удалить выносные линии». В разделе «Настройки дизайнера» можно настроить сам редактор шаблонов, задать единицы измерения, шрифты, видимость заголовков и так далее. Панель ниже состоит из кнопок для быстрого доступа к пунктам главного меню. Единственное, что будет нам полезно, изменение масштаба предпросмотра, который можно задать в процентах от реального размера шаблона или растянуть по ширине или высоте отчета. Следующая панель отвечает за работу с текстом. Как мы уже видели, здесь можно выбрать один из готовых стилей. Кроме этого, можно изменить шрифт элемента, его размер, выбрать стиль шрифта, например, жирный или курсив. Кнопка «Параметры шрифта» позволяет открыть стандартное окно Windows, в котором можно сделать те же самые настройки. Кнопка рядом позволяет выбрать цвет текста. Но помните, что чеки и этикетки, как правило, печатаются на термопринтерах, которые печатают только в черно-белых цветах. Но если вы настраиваете шаблон, который будет печататься на обычном офисном принтере, то его внешний вид можно разнообразить таким образом. Следующая кнопка – условное выделение. Это весьма полезная, но редко используемая возможность. Она позволяет выделить объект цветом в зависимости от какого-либо условия. Например, если сумма в отчете больше 5000, эта сумма будет выделяться красным цветом. Это облегчает визуальное восприятие отчета. Главное не переборщить с этим приемом, чтобы отчет по продажам не был всех цветов радуги. Дальше идет кнопка поворота текста. Нажимаем на нее и выбираем нужное количество градусов, на которое хотим повернуть текст. По умолчанию для всех объектов стоит 0 градусов. Следующие кнопки стандартное выравнивание текста, как горизонтальное, так и вертикальное. Дальше идут параметры рамки объекта. С ее помощью можно составить подобие таблиц на отчетах, или, например, можно визуально выделить какой-то из элементов. Мы можем добавить границу как с определенной стороны, так и со всех. Рядом есть несколько инструментов для управления внешним видом рамки. Можно выбрать заливку, цвет и стиль рамки, а также ее толщину. Теперь переходим к левому краю и начинаем с крайней панели. Здесь собрано несколько инструментов. Первый, который называется выделение объектов, это обычный курсор мыши. С его помощью мы выделяем объекты для того, чтобы в последующем что-то с ними сделать. Дальше идет инструмент рука, которая возможно знакома вам по другим графическим редакторам. С ее помощью можно перетаскивать шаблон, чтобы найти нужное вам место. Следующий инструмент – лупа. При выбранной лупе левая кнопка мыши приблизит шаблон, а правая отдалит. Следующая кнопка – копирование стиля. Она копирует настройки стиля по нажатию на объект. Настройки берутся со стиля, который был выделен у вас до этого. Кнопка «Текст». По нажатию на этот инструмент вы можете выбрать область на шаблоне и написать произвольный текст. Кнопка «Вставить бенд» будет нужна для генерации собственных отчетов. С ее помощью можно сформировать полностью уникальный отчет или расширить существующий. Но нужно учитывать, что наборы данных будут все равно ограничены типом шаблона. Объект «Текст» почти идентичен кнопке «Добавить текст». Единственное, здесь размер поля для ввода задан по умолчанию. Объект «Рисунок» позволяет вставить на шаблон изображение. Например, это может быть логотип вашей компании – Единственное, о чем нужно помнить, при печати на черно-белом принтере все будет сделано в оттенках серого, так что изображение должно быть достаточно контрастным. Вложенный отчет. Иногда нужно в определенном месте основного отчета вывести дополнительные данные, которые могут представлять собой отдельный отчет с довольно сложной структурой. Вставив такой объект в отчет, мы увидим, что FastReport автоматически добавил новую страницу, связанную с этим объектом. Вложенный отчет по своей структуре очень похож на многостраничный. Единственное отличие – вложенный отчет выводится в заданном месте основного отчета, а не после него. Используется такая возможность нечасто, так как сформировать почти любой сложности отчет можно и без дополнительной вложенности. Служебный текст отображает служебную информацию – дату, время, номер страницы и так далее. Объект Checkbox позволяет вывести на шаблон значок чекбокса, который может быть использован в некоторых отчетах. Его внешний вид задается программно, исходя из значений переменной, к которой он привязан. Если значение переменной true, то будет выведен крестик, если false, то будет выведено ничего. Объект градиент позволяет добавить на шаблон цветовой переход. Объект ReachText еще один инструмент для редактирования текста. Он позволяет вставить текст в формате RTF. Труксов данная опция не используется. Объект диаграмма позволит добавить диаграмму. Опять же, не будем углубляться в создание диаграмм, так как эта тема не совсем попадает под формат этого видео. Кнопка рисования позволяет добавить на шаблон произвольные фигуры или линии. При желании можно изобразить что-нибудь несложное, например, перечеркнуть старую цену на этикетке. Впрочем, делать это не совсем удобно, что в принципе логично, потому что это генератор отчетов, а не программа для рисования. И последний объект на этой панели – баркод. С помощью этой кнопки можно добавить наш шаблон штрих-код. FastReport поддерживает подавляющее большинство форматов штрих-кода, но, как правило, в Европе и странах СНГ для розничной торговли используются форматы YAN13 и YAN8. При перетягивании штрих-кода на шаблон откроется одноименное окно. В нем нужно будет добавить объекту переменная, которая отвечает за штрих-код в программе. Для этого нужно в самом первом поле «Код» нажать на кнопку справа. Откроется список всех доступных переменных, о которых мы поговорим чуть-чуть позже. Здесь находим штрих-код, делаем по нему двойной клик. Видим, что название переменной появилось в поле ниже. Нажимаем ОК. Готово. Созданный таким образом штрих-код будет корректно отображать штрих-коды из программы и считываться сканером. Дело в том, что если не проделать данную операцию, Fast Report добавит на шаблон объект штрих-кода, не привязав его к какому-либо конкретному товару. Нам же нужно, чтобы при создании чека к штрих-коду привязывался именно штрих-код товара из программы. То же самое правило работает и для этикеток, и для отчетов. Дальше в этом окне можно настроить внешний вид штрих-кода. В поле масштаб можно ввести размер. Заметьте, что штрих-код можно без проблем растянуть вертикально, но вот горизонтально это сделать не получится. Штрих-коды устроены таким образом, что информация о числе заложена в толщине и цвете линий, белая или черная. Так что увеличить их размер можно только пропорционально, что и можно сделать в поле масштаб. Тут же можем повернуть его на нужное количество градусов и задать отображение контрольной суммы. Пожалуй, на этом все про объект штрих-кода и левую крайнюю панель. Немного правее находятся окна дерева отчета и инспектор объектов. Верхнее окно дерева отчета визуально отображает структуру данных шаблона. Здесь мы видим сам файл отчета, к которому принадлежит набор данных, а также страница с отчетом. Сама же страница содержит в себе заголовки и объекты, наполняющие шаблон. Например, для чека у нас есть набор данных, которые отображаются только в этом шаблоне заголовок, содержащий в себе информацию о названии магазина, дате покупки и тому подобное. Ниже идет бенд Master Data 1, содержащий информацию о покупках и так далее. Структура формируется самостоятельно по мере редактирования. Единственное, что важно помнить, объект обязательно должен принадлежать какому-либо бенду, иначе при печати программа выдаст ошибку, либо не отобразит такой объект. Теперь перейдем к инспектору объектов. Это окно, которое отображает текущие параметры выделенного объекта, а также позволяет на лету их изменять. Например, мы можем задать высоту, шрифт или выравнивание прямо отсюда. Каждый тип объекта обладает как своими уникальными параметрами, так и общими. Отчасти редактирование этих параметров напоминает HTML-верстку. И, наконец, правая часть окна. Здесь мы видим несколько вкладок. Нас в первую очередь интересуют две первых – поля BD и переменные. Переменные и поля базы данных – это некая заглушка, на место которой программа подставляет реальные данные из своей базы данных. Здесь содержатся все основные переменные, доступные для выведения на чек – примеру, если мы хотим вывести на чек информацию о том, какой продавец продал товар, мы находим переменную продавец и перетаскиваем ее на шаблон. Можно также добавить заголовок, просто открыв объект двойным кликом и дописать нужный текст около переменной. Но обязательно следите, чтобы не затронуть сам текст переменной. Это не единственный способ добавить переменную на шаблон. Если нажать на кнопку «Вставить выражение», на этой же форме мы можем выбрать из того же списка переменных нужную нам. Мы уже делали это, когда добавляли переменную штрих-код к объекту штрих-кода. Функции и классы позволяют еще более тонко настраивать пользовательский отчет. С их помощью можно обработать какие-то конкретные пользовательские данные. В данном уроке мы не будем заострять на них внимание, так как они требуют более продвинутого знания структуры базы данных и не используются в 99% случаев. Под этими вкладками есть еще три чекбокса. Если чекбокс «Вставить поле выбран», у вас будет возможность перетаскивать переменные напрямую на шаблон. Он включен по умолчанию. Второй чекбокс при выборе будет добавлять заголовок к переменной, которую вы выводите. Например, если вы выводите отсюда переменную телефон, то помимо самой переменной телефон добавлено будет слово телефон. Вот так. Последний чекбокс отсортирует список переменных по алфавиту, а не по порядку, предусмотренному разработчиком. Что ж, в этом уроке мы рассмотрели все базовые возможности генератора отчетов Fast Report с точки зрения пользователя. Как видите, это очень гибкий инструмент, который будет полезен для множества целей. А наш видеоурок подошел к концу. Ставьте лайк, если он был для вас полезен. А если хотите углубить свои знания о программе, подписывайтесь на канал. Здесь еще много полезных видео и мы не перестаем работать над новыми. Спасибо за просмотр и желаем вам удачных продаж вместе с Торгсофт.